သာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောပွဲတွေလုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်လုပ်လို့ရှိရင်များသောအားဖြင့် main ကလေးတွေထမေးကြတဲ့ပြဿနာတွေကဟိုကြိုက်ခဲတာတို့နာကျင်တာတို့နော်ဒီတမတာဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာပိုင်းတွေကိုပြောကြတာများတယ်အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကြတော့ထပြီးတော့မှမေးတာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရနည်းနည်းလေးနည်းနည်းတဲ့ခါကျတော့ဒီပြဿနာဘယ်လောက်ထိဟိုစိုးစိုးရွားရှိသလဲနောက်ဆရာဟိုအတွေ့အကြုံတွေမှာဟောပေါ့နော်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေအကြောင်းထိခိုက်နေနာခဲ့ရတဲ့ main ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့များဆရာတွေ့ခင်ကြုံခဲ့ပူတာများရှိပါသလားပေါ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးကိုပထမဆုံးဝေမျှပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ် ကိုယ်တိုင်တော့တခါမှရာသီမလာဘူးပဲမယ်ရာသီလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှအတန်ကိုတသက်မှာဘလို့မှမမေ့နိုင်တော့အောင်ဆူရွားပြင်းထန်လို့နဲ့နော်ဝေဒနာတစ်ခုကျွန်တော်မှာအတွေ့အကြုံတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်းခပေါ့နော်စီကြောင်စီတက်ကတူမန္တလေးမှာနော်နောက်ဆုံးနှစ်စီကြောင်သားဘဝမှာ ကျွန်တော်ညီမလေးကျွန်တော်ညီမလေးကတဲ16နှစ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာရာသီလာခါစားသူကကျွန်တော်တိတ်အားကြတာပဲเนาะသူကဆေးအောင်မကြီးရမ်းဖြစ်ခြင်းတယ်เนาะကျွန်တော်ကဆေးကြောင်းသားဆိုကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုရမ်းချစ်သူကလည်းကျွန်တော်ရမ်းချစ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကိုလိုဖြစ်ခြင်းတယ်เนาะအဲ့တော့သူကဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ကလေးမှာ तू ကအတန်းထဲမှာအတော်ဆုံးចောင်းသူတယောက်ဖြစ်တယ်တကြောင်းလုံးကလည်း तू စီးတက်ကသူရောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ထားတာပေါ့ အဲ့တော့သူစာမေးပွဲလေးဖြေကန်နေရောကိုကိုလာခဲ့တယ်သူစီကိုလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ခွင့်ယူပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးကနေခွင့်ယူပြန်သွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะသူစာမေးပွဲဖြေတဲ့အချိန်မှာခုနရာသီလာတဲ့အချိန်နဲ့သူတိုက်ဆိုင်ပါလေရောဟာနေ့အောင်လုံးကမှကျွန်တော်လည်းနေမိတ်ညမိတ်သူ့ဘေးကနေတော့စာရီကူကြက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာအမတန်ကိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်ရလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီမလေးကခါတိုင်းညီမလေးနဲ့မတူတော့ဘူးနောက်လူတယောက်လူပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာ ရင်တော့ဆိုရင်ပျော်ပျော်ရွှင်နေဟာစာတို့ရန်နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကြက်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အလကားနေနေသူစိတ်တူနေတယ်နော်စိတ်တွေပူနေတယ်ဘယ်တော့ဒီတော့စိတ်ပူလဲဆိုရင်ဒီနေ့နက်ပန်ဆတ်မျိုးရဖြစ်ရမှာမြမသားလေအဲ့တော့ကိုကိုတွေသူတွေပထဝီတွေမရသေးဘူးတဲ့သူဟာပထဝီကနောက်ဆုံးမှဖြစ်ရမှာခဏမြမသားမဟုတ်ဘူးတဲ့မြမသားတွေရပြီပြီဟာအဲ့လိုတွေဖြစ်တာဟာခဏနေဦးအဲ့တော့ည7နှစ်နာရီထိုးတော့အိတ်ဆိုလည်းမအိတ်ဘူး ဟာတဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့မနဲ့မိုးလင်းနဲ့ဒီဟာဒီတိုင်းမှာဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့နောက်ရှောက်လိုက်နေရတယ်ဟုတ်လားဆာမီဝဲဖြည်တဲ့ကိစ္စမှာဟုတ်တယ်မလားသူစိတ်အေးလက်အေးလေးနဲ့သူစာတွေကိုကြည့်ရမှာဟာသူပူပန်နေနောက်ပြီးတော့သူကသူအရင်တော့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအကုန်လုံးပျောက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာနော်နောက်ပြီးတော့ဟာအလကားနေစိတ်တူတယ်နော်စိတ်ဓာတ်လည်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆာမီဝဲဖြည်တယ်ဆိုတာမိန်းကလေးတယောက်မှာစေရန်ဆံမွေးကသူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲလေ ဘလောက်တော့ရေးကြည့်လဲဆိုရင်သူကြီးမှန်းချက်ကဒီမှာရတဲ့အမှတ်ပေါ်မူတည်တာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးနေ့စီကြောင်းသားပြီမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ညီမလေးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှမသိဘူးဘေးကနေဘလို့ကူညီရမှလည်းမသိဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းစားတယ်เนาะကျွန်တော်လို့စီကြောင်းသားတော့မှเนาะကျွန်တော်ညီမလေးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဝေဒနာတွေကိုကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးဘာလို့လုပ်ပေးရမှလည်းမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာကိုเนาะ e-post shop ကနေပြီးတော့ဟာစိတ်ဝေဒနာတွေအကြောင်း ဆရာပြောပြီးပါလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ညီမလေးကိုကျွန်တော်တတိယမိပါတယ်ကျွန်တော်ညီမဟာနော်စာမေးပွဲဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်လည်းနောက်ဆုံးဘလောက်တော့ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်စာကြက်လို့မရတော့ဘူးပယောဂဆရာခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟာစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်ရမှမသိဘူးဆရာဝန်ကြီးသွားပြမှလည်းကျွန်တော်မသိဘူးသိလားဆရာဝန်နဲ့တည်းဒီမလုပ်တတ်ဘူး तू तू ယူနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာသိလားဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒါယူတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ချိန်မှာဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ဝေဒနာကိုကျွန်တော်လုံးဝစီးကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းနားမလည်ခဲ့ပါဘူး ။ညာကြီးဟာမပယောဂဆရာကနေသူ့ကိုမီးတွေလေဟာခါလဲမမီးပိုးကြီးဖူဖူပြီးမှချစ်တော်ကြီးနဲ့ဝေဝေပြီးတော့စားရကြည့်ရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ညီမတွေကအာမီးကိုကိုတွေရှူနေရတယ်။ပယောဂစေကုတာလေ။အဲ့တော့ထားပါတော့လေနော်။ဒီယာတိလာတဲ့အချိန်မှာသူဖြစ်လိုက်တဲ့စိတ်ဝေဒနာဘလောက်တောင်နော်သူ့ရဲ့ဘဝကိုထိခိုက်ဖြစ်စည်းနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အင်မတန်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးဟာအဲ့ဒီနှစ်မှာနော်အမှတ်တွေအများကိုနည်းသွားပါတယ်နည်းသွားပြီးတော့ စီးပွားရေးတက်ကတူနဲ့ပဲသူကပြီးဆုံးသွားတယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာနော်အဲသူဖြစ်ချင်တဲ့ဤမှန်းချက်တွေပျောက်ဆုံးသွားလောက်အောင်ဘဝတစ်ခုလုံးထိခိုက်ဖြစ်စည်းသွားလောက်အောင်ဖြစ်စေတာဒီမိမသားရဲ့ဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဟာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးမားလာတဲ့ခုနလိုပေါ့နော်အဲခံစားချက်တွေနော်ဝေဒနာတွေအဲ့ဒါတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့အခု အဲဒီလိုတာဖွဲ့တဲ့မိရထုခုဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲဒီလိုဟောပြောပွဲတွေပြောရတယ်စာရီရေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမလေးကိုတိတ်တတိယမိပါတယ်အဲ့လိုပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့ညီမတွေကျွန်တော်ရဲ့အဲเนาะသမီးငယ်တွေဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေမကြုံရအောင်เนาะအဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါမျိုးတွေကဘယ်လောက်တော့မှเนาะပြင်းထန်ဆိုးရွားနေကြသလဲဒါတွေကဘယ်လောက်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုเนาะဒီနေရာမှာအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆရာစာအုပ်ကလေးလည်းရေးဘူးတယ်ထင်တယ်နော်ရာသီမလာခင်လူသက်ချင်းဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်စာအုပ်လေးတို့အမတန်အောင်မြင်တဲ့စာအုပ်လေးတို့ရေးဘူးပါတယ်ခေါင်းစီကရာသီမလာခင်လူသက်ချင်းတဲ့နော်အဲ့တော့သူတည်နာတစ်ခုနော်သူတို့လုတ်ဘူးတယ်နော်နိုင်ငံသားမှာနော်အမျိုးသမီးအချင်းတောင်တွေမှာလိုက်လုတ်တာနော်အချင်းတောင်တွေကိုရောက်လာတဲ့နော်ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်မိပြီးတော့ရောက်လာတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုသူတို့တွေကလိုက်ပြီးတော့အလိုကသူတည်နာလုတ်တာ နော်ဘယ်အချိန်မှသူတို့တွေဒီရာသွေးမှုတွေကျူးလွန်မိတာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့တီးတီးချာချာအသေးသေးလိုက်လုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီက10ရောက်မှာ9ရောက်ကခုနလိုရာသီလာကန်ကြီးအချိန်လေးမှာနော်ဟာလူတက်ချင်တဲ့စိတ်တွေအပြေးတယ်နော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့နားမှာရှိနေတော့ကန်ဆိုးတာပဲနော်ရာသီမလာခင်လူတက်ချင်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတော့ရေးပူပါလေအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်နော်ဒီဝေဒနာတွေဟာနော်ပြင်းထန်ဆိုးရွားလာတဲ့တွေ့ရရဲ့နော်သို့တော်တခုတော့ရှိပါတယ် နော်အဲ့လောက်ထိပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ဝေဒနာတွေကအမျိုးသမီးတိုင်းနော်ဘယ်လောက်မှဖြစ်နေတာလဲနော်ဒါလေးတော့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တိတိကျကျစင်းရဲတွေကိုတိကျကြည့်တဲ့အခါကျတော့မိန်းကလေးအယောက်တရာမှာဘုရားအရန်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်တဲ့နော်အမျိုးသမီးကတော့9ယောက်လောက်ပဲရှိပါတယ်သို့တော့နော်အဲလူတိုင်းလွတ်သလားလို့တော့မပြောနဲ့နော်ဒီလိုရာသီမလာခင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်တွင်းမှာဟာဘုရားလိုစိတ်ရောကိုယ်ပါနော်အထူးဖြစ်ဒီစိတ်ဝေဒနာတွေပေါ့ခံစားရတဲ့ အမျိုးသမီးကဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတာလဲအယောက်တရာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာစိတ်ဝင်စားနဲ့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့တချို့စာအုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် almost all လို့တော့ပြောတယ်မိန်းကလေးတိုင်းဒီလိုဝေဒနာတွေမကြုံဘူးပဲနဲ့ဒီရာသီကိုဖြတ်တန်းနေဆိုတာမရှိတဲ့လောက်တော့တော့ရှားတယ်လို့လည်းတော့တချို့နော်သူတည်တနာတွေမှာဆိုတယ်ပြဿနာကနော်ဒီကိစ္စတွေကသူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာလေနော်များစုကတော့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုရောက်မလာဘူးရောက်မလာတဲ့အခါကျတော့ နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာဘလောက်ဘယ်နှယောက်မှပဲဒီလိုတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတော့တိတိကျကျသိဖို့တော့မလွယ်ဘူးသို့တော့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကနော်အဲဘာအပိဒကပြောကျင်တာလေဆိုတော့တချို့တွေကကြတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဟောငါတယောက်တည်းပဲဖြစ်နေတာပါလားသူများတွေကြည့်တော့အကုန်ကောင်းနေတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကိုကိုကိုစိတ်တက်ကြတယ်ဟာငါယူဝါပြီလားစိတ်တွေဖောက်ပြန်နေတာလားဆိုစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ် ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာနော်အဲ့လိုမျိုးနော်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအဲ့လိုခံစားရတဲ့မျိုးသမီးတွေက10ယောက်မှာအနည်းဆုံး8ယောက်9ယောက်နော်အဲ့ဒီရောက်မခံစားဘူးတဲ့မျိုးသမီးဆိုတာမရှိသလောက်တောင်ရှားတယ်လို့တောင်နော်အဲစိစာဥတီမှာသူတေသနာတွေကဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာတွေအကြောင်းကိုသိရမယ်ဒီဝေဒနာတွေဘလောက်တောင်နော်မျိုးသမီးတုထဲမှာနော်ပြန့်နှံ့နေတယ်ခံစားနေရတဲ့ဆိုတာကိုနော်အမှန်တိုင်း တိတိပြီးတော့အဲ့ဒီတိတဲ့အတိနဲ့ကျွန်တော်တွေကအဲဘယ်လိုเนาะဒီခံစားချက်ဝေဒနာတွေကိုเนาะကြော်ဖြတ်ကြမလဲเนาะဘယ်လိုပြေလည်အောင်လုပ်ကြမလဲဘယ်လိုကာဝယ်ကြမလဲဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ซีฟัม caring for well-being